võistluse esimene etapp, mis kuulub selle ala juurde, Eesti ujumise juurde, ära tuleb juua pool liitrit viina. stiilipunkte siin koguda ei ole vaja, tähtis on tempo ja ennekõike muidugi mahud, mahud ja veel kord mahud. Ott, muide, kui huvitav fakt, väljaspool seda kuninglikku ala Eesti ujumist on tegu täiskarsklasega. ütlesin küll, et stiilipunktid siin ei loe, aga soliidsust säilitades ka sellel raskel hetkel näete Märti ja siin, millises tempos liigub Ago hapukurk, ainus lubatud abivahend. kohtunikud on sellega hoolega üle vaadanud, et sinna ei oleks pistetud midagi, mis võiks võistlejaid aidata. ja siin on näha, et võistlejad on üha rohkem teiseks etapiks distantsiks valmis. Märt, Avo, raske, on raske, aga nüüd tuleb meeste tahtejõud mängu. Otil veel raskem, aga ka tema on distantsiks valmis. mehed lähevad stardipukkidele, tuleb fikseerida stardiasend ja see on võistluse üks raskemaid momente. võiks öelda, see ongi kogu jõukatsumise üks võtmehetki, paljud, väga paljud on pidanud alla vanduma just selles faasis, aga nemad ei ole ka finaalis, siin on ju neli kõige kangemat, aga ka neil on raskusi. kus on pukk? kuhu minna? ei ole kätes seda jõudu, ei ole jalgadeski. aga tuleb minna kas nüüd on kõik kohtunikule meelepärane? kas võistlejad on stardiasendi kätte saanud? jah. kõlas vahestardisignaal, väike hetk peataolekut, aga juba favoriit kogub ennast ja asub teele võidu suunas. Ago samal ajal stardipukilt lahkumata on mees põrandal ja see jäi tema viimaseks stardiks. võistlus aga kestab. Märt, kokkupuutel veega upustama, võib-olla isegi enne. Indrek, suurmeister on startinud väga võimsalt, tõsi küll, suund ei ole päris see, mis ta olema peaks, aga see ei kahanda tema soorituse väärtust, soorituse sära. taamal on näha, et üllatuslikult on rajal veel Utt Tartust, kes ujub koera, aga kuidas samal ajal publik elab sellega, et pidas lõpuni vastu, rahvas on hullumas, ei ole kedagi, keda see draama ei jätaks ükskõikseks. milline üllatus, millised emotsioonid, siin ei ole vaja enam ennast tagasi hoida ja Ott paneb hinge alla veel pool liitrit viina, see on juba traditsiooniline võiduviin ja mida teeb Ott, kuhu läheb Ott? veel võimas ja uue meistri vääriline võidukarje. milline ootamatu pööre tänastes sündmustes. Ott tormab välja, külma kätte, lumme, ei, autosse. no kuhu nüüd, Ott, kuhu ometi? aga mida teeb Ott? Ott näitab, et suudab veel kiirendadagi, liikudes ainult temale, ainult Otile Tartust. mõistetaval trajektooril läks igaühel ole oma tee, aga niisiis nüüd. jah, see on lõpp. vapustav võistlus. Ott saab meistritiitli ja postuumselt ka Eesti ujumise kuulsuste halli. teised mehed tulemust kirja ei saanud